Ich habe immer gedacht, ich bin Mitte 30, Altenpfleger, <laughs> festangestellt. Was soll mir passieren? Ne? <laughs> Aber äh, ja, dann kam hier dieses Schreiben von der, von der Rentenversicherung. Ne? Das, wenn ich so weitermache, kriege ich 700 Euro im Monat Rente. Ja, ich habe nur gedacht, äh, hallo, Bundesregierung? <laughs> Äh, habt ihr jetzt so lange in den Film geguckt oder was? <laughs> ja, aber dann habe ich von diesem neuen Trainingsprogramm von der, von der Bundesregierung gehört. Wir von der Bundesregierung lassen natürlich niemanden im Regen stehen. Altersarmut wird jeden dritten Arbeitnehmer treffen. Ich war am Anfang natürlich schon skeptisch. Ne? Ich meine, wer wäre das nicht, wenn man, wenn man trainiert, andere Leute aus der Schlange vor der Tafel wegzudrängeln? Ne? Nur um, um selbst über die Runden zu kommen. Ne? Mit unserem Programm bereite ich ja viele junge Leute auf die Altersarmut vor. Pfleger, Friseure, Erzieher, Alleinerziehende, Frauen alles gut ausgebildete Leute. Aber glauben Sie, einer von denen war schon mal zum Flaschensammeln? Bist du bekloppt? Doch nicht die Glasflaschen. Die bringen nur 8 Cent und wiegen ohne Ende. Glaubst du, das kannst du in 30 Jahren noch stemmen? Dosen, Jungchen. Hier, Dosen. Die wiegen nichts und dafür gibt's 25 Cent. Ja, mittlerweile äh, finde ich das Training großartig. Also ich, ich lerne hier jeden Tag was Neues. Ne? Ich, mein, vorher bin ich noch nie schwarz gefahren. Kontrolleure sind weg. Und auf die billigen Plätze. Fertig. Los. Lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, Dickerchen. Lauf, lauf. Das muss schneller gehen. Das glaubt er, dass er im Alter noch 2,70 für die U-Bahn übrig hat? Ich hatte auch noch nie was geklaut. Da ist der Ladendetektiv und weg ist er. Los, Obi. Sogar den Wocheneinkauf bringen sie mir ganz neu bei. Dank Frau Klein und der Regierung bin ich jetzt richtig fit für die Altersarmut. Das hört sich richtig gut an. So ist es. Und mit ein bisschen Glück schmeckt es auch noch richtig gut.